Members of Zimbabwe's ruling ZANU-PF in South Africa were sent into wild jubilation Tuesday evening when one of their own unveiled an ambulance meant for donation in his homeland of Macheke, a small town in country's marginal and East Province. Mr. Tawanda Chinana, a Zimbabwean businessman based in South Africa, said he donated as part of pushing President Emerson Mnangagwa's vision in 2013. kuita izvi hakusi kuonererwa kuedza kuti tivake nyika yedu tinoudzwa kunzi nyika inowakwa nevene vayo tese tiri pano tinokwanisa kuzviita ingori nyaya yekuinkarejana chete kuti ngatidaisiwo ngatidaisiwo ngatidaisiwo zvifambe handiti mhm. mm -hmm ngativake nyika yedu yezimbabwe ngatisasiye nyika yedu yezimbabwe ichivira pasi tega isusu tisu varidzi vezimbabwe pamberi nekuvaka nyika pamberi nedevelopment development woye development woye vaka nyika woye vamunangagwa woye pasi nemhanda nokutenda vabereki ngativake inyika ngatiende kunovhota ngatirejisei kuvhota The ambulance on parade was one of two bought by the businessmen and meant for donation in the same province. Nozwelo Hadebe, AVG News, Johannesburg, South Africa.